收到啦，咁係咯，而家就等緊行李嘅。今晚仲未 book 地方住嘅，因為因為係咯，因為琴晚嗰間酒店然間已經 cancel 咗啦。Anyways，誒呢度有 free WiFi 啦，正常地都好似五萬咁樣。個我好中意呢個 free WiFi 名叫 t i l l a n y Love You》。咁最後決定咗喺間餐廳度食個漢堡包咁樣過夜啦，慳翻啲酒店錢啊嘛，還剩多幾個鐘。 i s 呢個機場咧，誒就附近咧就冇走冇機場酒店呢啲呢家嘢嘅，但系咧我見到有人喺網上 post 咧，就話呢個附近咧最好就係瞓呢個樓梯底度，因為好舒服嘅，所以佢有幾隻樓梯底都瞓晒人啦。 誒過咗熱門高啦，咁我而家就搭飛機去 Yarivan 啦，Yarivan 啦。咁因為琴日我都講啦，就話飛機改咗關係啦。咁我就諗住今可能去到之後將搭車翻去翻嚟誒 t 啲事呢度啦。但係而家未知有冇車啊，有車到可能好貴。我哋而家睇下，而家你係行下呢個。 が出て増えや 機場啦，少食早餐，咁我就嗌咗呢個佢話本地菜嘅叫做 Ku Kuchapri with cheese。佢話麵包加芝士，咁睇落去咁都成個 pizza 咁樣咯。唔知啊，試下睇有冇味先。咁我而家食呢個 Ku Kuchapri with cheese 啦。嗯，OK 喎，咁又，咁又唔係食 pizza。 因為另外一邊咧，啲芝士喺入邊嚟噶，唔係係唔係好變成係面啊，啊咁而家松鬆鬆滑滑咁樣好脆。好。 我哋讲下阿美尼亚呢个国家啦，呢度系高加索山三国其中一个国家，第一次世界大战被奥特曼帝国所屠杀嘅一个种族啦，之后再俾苏联纳入咗成为一个区域，最后喺一九九一年苏联解体嗰阵成为一个国家。今日就住呢间 Hotel Republic a 啦，睇诶一嚟到咧就唔同个城市系完全唔同嘅，呢个呢间 hotel 就个样就好新好新咁样，我哋周围望下先啦。 一嚟到就招呼一杯熱朱古力，好願意聞到啦。嗯，好濃厚，好濃厚朱古力味，但係就我覺得水咗少少，誒，水咗少少啦，都過 OK 嘅。上一間房，四零三號房，其實我都唔好慣敲門嘅，不過效果好好先啦。嗱，間房就係咁嘅啫。 入到去已經係張床啦，跟住望住個內邊花園呢。電視機同埋個電所。 骨子啦，住三萬五百蚊。休息完咧，而家出嚟行下啦。咁我哋首先咧就去一去一個叫 Republic Square 嘅地方啦。咁呢度咧就係利文市中心嘅 Republic Square 啦。呢個廣場咧原本係一九九一年前咧係叫列寧廣場嘅。個格局有啲似吉爾吉斯嗰個 a l t o Square 啦，同吉爾吉斯一樣。咁原先喺度嗰個列寧嗰個石像咧都俾人移走咗啦。 而家揾咗一間地道嘅餐廳咧，就試下啲本地菜啦。呢度睇到應該地介少嘅阿美利加菜啦，呢個就燒肉嚟嘅。因為我太中意食 View 啦，所以叫咗呢個 View Rose View。一嚟到就香咁樣，試下點先。呢個人食飯咧，永遠都係有好有唔好啦。 一個人永遠都係遇都捱，一定係最自己最想食嗰樣嘢嘅，唔好就係食得一樣嘢咯。變相你咩都試唔到。咁去旅行嚟講，我其實都唔知好唔好。嗯，真係好香。 好多薯仔啊！我睇唔出邊間牛肉，邊係薯仔？嗱，薯仔嚟嘅，好多洋葱。佢呢個醬汁咧，係用唔知咩嘢油嚟做。佢黑椒，佢呢牛肉啊！ 食下停车。少少硬，冇咁味嘅，冇味食完咗我嘅午餐啦，咁佢俾咗找錢嗰個我，就俾咗咁嘅嘢我。OK，我哋睇下邊先。嗯，入別係張單啊。 都真係幾得意嘅呢個，睇下先三千零五十，我都唔好記得幾多錢。頭先用一百歐羅唱咗五萬幾，咁唔知啦，幾十蚊咯。

今日最後我翻到嚟間酒店度食晚餐啦，因為酒店啲員工都話推介呢一間話好味嘅。我哋间食本地嘅 fusion 菜，我哋睇下咩食先啦。第一味嚟就係第味嚟講就就係咩味。嗯，我食菜好新 有啲沙點話，啲沙點嘅事，而家落嘅沙點事。 食飽曬啦，咁因為聽朝我都要八點都要出門口啊，所以我而家決定翻房瞓一瞓啦。而家呢度都成夜晚十點鐘啦。嗯，係咯，聽朝就要去嗰個塔 t a 夫 monastery 嗰度，所以就來回都日冇咗有車程嘅，所以嗯好啦，早唞。